Evo znači, vidjeli smo ovaj, uspjela je ova prva akcija, ono dosta u Mostaru vjerojatno i neviđeno preko društvenih mreža ovoliko ljudi da se okupilo, odazvalo. E, međutim, ono što vi sad radite, nova akcija, znači vi ste već pokrenuli za skupljanje sredstava, eventualno za otkup stana. Dakle, čemu se radi? E ovako, prije svega, znači ja sam ponosan na svoje sugrađane tu, da smo ipak, s obzirom da je radni dan, s obzirom da je rano, da smo se skupili u ovolikom broju. je, ovo je mislim, velik odaziv, e, pogotovo za Mostar koji je, koji je pasivan grad, mogu slobodno tako reći. Znači, svi smo mi neki, pasivni promatrači, sjedimo na kravi i komentiramo šta je dogodilo. Prvi put, nam reći, ovakva neka situacija socijalnog karaktera, prije svega naglašavam socijalnog, gdje mi podržavamo obitelj Šarić, dokazati da oni nisu sami. što se tiče naših daljnjih akcija, vidjet ćemo kako će sad postupati e, druga strana, kako će sad biti e, njihovi postupci. Mi ćemo dalje biti uz obitelj Šarić, evo danas smo mogu reći slobodno, bili, bili uspješni. Nadam se tako ostati. što se tiče naših sljedećih akcija, mi stvarno pokušavamo. Znači, gledat ćemo sad to nešto stupiti u kontakt, e, pokušati na neki način doći u kontakt s drugom stranom, urazumiti prije svega. Znači, ovdje sredine obitelji koja stvarno nema gdje. Znači, oni ako napuste ovaj stan, izlaze na ulicu. E, broj građana voljan je, nas su akcije, e, voljan je skupiti iznos koji treba da se s novim kupcem dogovori koliko postoji ikva mogućnost, znači prije svega ljudska, prije svega ljudska da stupimo u neki kontakt, da se pokušamo dogovoriti da se do toga, da se to dogodi i da će to, ja mislim, biti zadovoljstvo na sve strane. I novog kupca i vlasnika, odnosno stanara, trenutnih i svih ostalih. Zakon je takav. Pravedan, Bože moj. E, šta vas je uopće motiviralo da ovakav jedan događaj organizirate? Ovo je stvarno presedan u startu što nisam, razumio, Što se tiče ukupnog iznosa, stanja, ako se ne varam, ne bi sad htio ulaziti u to, mislim, nisam pravnik tu, ja sam jedan od građana koji je rekao idemo skupa podržati tu obitelj. Ako se ne varam i što ja znam kroz medije da se radi o iznosu od nekih 25.000 maraka, čim se trebalo namiriti neki sudski troškovi, ostati njima, tako da. Uglavnom, mi smo voljni sudjelovati u tome da se skupi iznos da se ponudi drugoj strani. Pitam u ove današnje akcije, šta vas je motiviralo da uopće ovo pokrenete? Šta nas je motiviralo? Pa prijatelju, motiviralo nas je to da je, da socijalni slučajeva po gradu mali milion. E, I dogod mi šutimo, ko će nam pomoći? To je to.